گڈ مارننگ ایوری ون آج ہم لوگ کرتارپورہ جا رہے ہیں جی تو ابھی لاہور کے موٹر وے سے جائیں گے تو یہاں سے دو گھنٹے کی ڈرائیو ہے ہماری تو سیال کوٹ وے لیا ہم نے جو کہ ابھی دکھاتے ہیں آپ کو سیالکوٹ کے سے ایک جائے گا لاہور رنگ روڈ اور دوسرا سیال گڑھ تو ہم لوگ سیال گڑھ کا مینجمنٹ ویلی جی ہم لوگ پانچ ممبر ہیں یہاں پہ ٹریول کر رہے ہیں میں اور میری وائف اور تین بچے ہیں تو بچوں سے پوچھ جی، بچے واپس آؤ کی بہت ہی اچھا بہت ہی زیادہ میری بہن شائنی سونے جی ٹیکس پے کریں گے ہم لوگ تو دیکھتے اچھا جی، ہیں یہ کردار ہے ہم لوگ اسلام آباد کے گائے گئے تو یہاں سے چیک ان ہو رہی ہے ساری سب لوگوں کی بندے لوگ کی چیک سکی بندے میرا خود کا ہاتھ اتنا وہ نہیں پڑتا چلو آ گئی واپسی آپ ذرا لیٹ نکلیں گے تو پھر آپ اس کے لیے آ جائیں انڈیا جا رہے ہیں سیوا کرنے آئے ہوئے ہیں ادھر پاکستان میں واہ جی یہ آپ کا میں انڈیا سے منیندر سنگھ میرا نام ہے جی یہ بھی انڈیا سے ہیں لیکن ادھر مسلمان ہیں یہ اچھا اچھا سے ویزا لے کے آئے ہوئے ہیں یہ گاڑیاں انڈیا کی ہیں نیچے یہ یہ یہ ہمارے گارڈ ہے اچھا، جی،, جی جی جی جی پٹھان تو انٹری انٹری ہم لوگوں نے نے آپ وہ سامنے کنٹینر میں جانا ہے اچھا جی جی آپ نے آپ اتر جائے تو یہ جی بس سے ہم لوگ ابھی اترے ہیں لوگ واپس آ رہے فائنلی گردوارے میں انٹر ہو گئے ہیں جی فائنلی گردوارے میں ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں تو یہ اس کا باہر کا ویو سارا تو یہاں سے لوگ باہر جا رہے ہیں ابھی ہماری انٹری ہوئی ہے یہ جی کرتارپور ہے کنویں جہاں پہ بابا جی پانی نکالتے تھے تو یہاں پہ لوگ پیسے بھی پھینکتے ہیں اپنی منتیں مانگنے کے لیے یہ جی لوگ سارے پیسے اپنے پھینک رہے ہیں سب کو کھڑا کر کے نا گروپ فوٹو ایک بناتے ہیں کسی کو کہہ دیں کہ بنا دے پانی یہ جی شام کے ابھی چھ بج رہے ہیں یہاں پہ بڑا خوبصورت ویو ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارا انڈور حصہ یہ جی کھواں you.